balamusiza banyabo ne basebo kigambo gyasinzira okuwuliriza abalangira nabambeje basava ne banaava wepo nawe mukiso kinoomu gyebasinzira okulabira akatambi kano mukibalako gyemutuusako engalo kansule muli bulungi era nga nolwa sande nga banaga ngenda kulabikako mulimbulanga emmengo olwaliro era nange entumbudde nga bwe nabasuubiza kitera nnyo okusuula budde wadde okusuula olunaku era esabiiti kunaitako wadde dakiika n'emu eyakawungezi ka leero ennaku z'omwezi ziri abiri mu ttaano omwezi ogw'omusanvu omwaka bbiri abiri mu gumu mujebaliko gye mutuusaako engalo mwena gye muwangale bannayuganda era nga bulijjo bwemba bategeezesa nti ngenda sigenda kubalwisa okugjako bawa information mugende buli omu yeronderemu kyayagala olwayo nga ntandika nno sitera nnyo okubatuma ne muntu enguwa nange kenyini njagala kubatuma ng'atuma omukulu gw'atamagaamaga njala muntaagimira oli mmemba paliyamenti yenna ali mu ggwanga uganda kubanga ensonga zetugenda okwogerako olwalo zikwata ku buli munnauganda yenna nga tezaawuddeemu ggwanga tezaawuddeemu ddiini kubanga ensonga zetugenda okwogerako nkulu nnyo eri aba batandise okuyisa olugaayo mu nteekateeka ez'eggwanga wepo n'enteekateeka za uganda yonna n'obuganda obwawamu so buli muntu ali awo njagala nkusabe otagnyire mp yenna gwomanyi oba ali muganda basiwa muganda kubanga tugenda kikola nga kyawamu buli muntu yenna agenda okwetaba amazina g'enkima ngaategedde ki kigenda okuddirira era kwekusaba kankwembasabye buli muntu yenna ngaolina mp gwomanyi mutaginge ku vidiyo eno omutaginge omugambe nti mukulu atuuse twagala kuwulira information nalwaliro mwagitegere bulungi nnyo nga munda bwegigulidde njala mutaginire abakulu b'ebika ebya buganda mwenna njira mutagingire abakulembeze abakiika mu lukiiko lwa buganda emengo njira mutagingire basajja ba kabaka abaamasaza bonna bagibe ku lukiiko luno abalangira n'abambejja basava ne banaava wepo ne baminisita abakwasaganya ensonga mu buganda obwaffe obwakuno okuno tekujja kubulako wasanya kalo lukyalispiita mayiga mr arage naye njagala bere ku vidiyo eno njala kubeereko omukyala eyakola ripooti ku byettaka webayita omulamuzi omulamuzi akatharine bamugemeire njala kubeereko buganda land board njala kugendeko uganda land board yabeereko buganda land board yabeereko tulina ensonga zetugenda okwogerako nga zigenda tuga taffeniwamu tuzitegeere bulungi mumanye obuvuna obuddo obwensonga zino so nno benjagadde abantu mubatangire bulungi nnyo nga tunatandika vidiyo eno eyomubimuli mubulange mengo njala mutangire bakatikira abawumula bonna mbasaba babeere ku vidiyo eno kuba majala bagiwulire bulungi nnyo buli mwategeere ki ekigenda maaso mu buganda era buli mwensonga azikuguka nga waliwo ziwulira nga bulijjo nsooka kwetololako ko ne nfubako olubiri lw'ekigere eri abo bannayuganda bonna gye muwangaalira eri gye musinziira okunoonya ekigula magala eddiba ng'atandikira mu ggwanga eri amerika buli mu gyasinziira okulabiramu kitundu kyonna kyosinziramu okulabira mu ggwanga ly amerika nkulamusiza nnyo njabo n'essebo abooluganda bakunaba emikwano olwo neyongerayo omugwanga erya canada bwemujyosuubira okuwuliriza musazira enjawulo mugwanga erya canada akulamusiza nenyenda e brazil eyo nenvayo kubanga nakizira bannayuganda nayo gye bali nenzija mugwanga erya bungereza kubanga nayo lyava ku european union nembalamusaako bwemujyasuubira mu kibuga ekyenjawulo mujibulako gyemutuusaako engalo bwenvaawo nenkimbakimba nenyingira yurope eyawamu yonna nga sijawuddemu nsi kimbalamusizaako banjama ne basibo mwena gyemusinzira okuwuliza mujibulako gyemutuusaako engalo olunaku lwa sande nnaku zomwezi gy abiri mu ttaano omwezi gwa musanvu omwaka bbiri abiri mu gumu bwenfa wonaezi na ku lukalu lwa asia nga nauganda mwenna abawanga lye mu nsi ez'enjawulo mbalamusiza n'abatikiridde eggwanga lyattu uganda mu mpaka eza olympics eziri japan mwe mbalamusizaako mugye baleko gye mutuusaako engalo naye namusa kuba nauganda mwenna abawanga lye mu middle east oba mu mawanga agabalabu mwenna mugye baleko bwenzikire ku lukalu lwa africa ntandikire south africa nigeria cameroon n'enzijja mu mawanga aga east africa uganda kenya tanzania n'enzijja burundi rwanda congo nayengenda sudan yamamukale yamaserengeta mugye baleko gye mutuusaako engalo awo nno nkimba kimba ngaamaliriza newaka mu uganda okwaffe okwaba obuli omu gyasinzira okuwuliza mu disitulikiti yonna ne mu kitundu kyena ekyayuganda mulamusizaako muzibarako gimutuusaako engalo eddakiika nnya zokka ezakakongoka olwo mbadde nkyabuuza nakulambula ku bigere kubuuza ku bantu mwenna mwenna mwenna abampagira abaana ba n'abafollowing n'abagala information eno okubategeeza nti muzibarako gimutuusaako engalo olwaliro njala tandika n'ekigulaludi kino njala muntagingire bannabyabufuzi bonna abeesuliddeyo gwannaggamba olwokuba nti ensimbi zabasingira ebintu byalina okutegeera mu nsi uganda kitera nnyo kwagala kwogera n'abantu abo kubanga bannabyabufuzi bano ekiseera ebiseera ebisinga bibuzaabuza nnyo tebaagala kumanya nsonga nga bwe zigenda kati bwe twogerera essaawa zino njala tandika n'ekigulalugi kyaleero ekigulalugi kyaleero njagala kibeere lawudani kirya oba njagala kitegereke bulungi nnyo nga tekirimu koona wadde n'erimu kubanga ensonga zino nga bwemuziwulira bwe zijja okutukako ng'otudde mu lujjaalwo ng'otudde mu ddiiro lyo n'abaana bo bakufuutule nga nnabwe gisimufungize naye ng'ekikufuutuza wootudde tojja kitegeera kati njagala tandika n'ekigulalugi kyaleero era mulamusiza nnyo mwenna abawuliriza era abalaba abanyumira akanyumirokanakekigulalo kimukyebaleko ntandisibwe nti mukigulalo gyekyaleero naye natandika n'engero zino bbiri era nga njagala engero zino bbiri nzisindikire eri minisita w'ebyettaka mu uganda nzisindikire paliyamenti ya uganda nzisindikire n'omumpembe gyesoletabasomutano wakalekezi ne mukyala wemba masasini genetukemba baziwepo nammwe mwena bajja babundabunda nga mulinganga nga mulinganga ensega ezajja okulya bannauganda okubata okutabalekera kintu kyonna nti bwe tugamba nti sibajja okwotasinga nyirimu entanama olugero lutukirira ddala katikati n'embeerewo mu uganda olwo nno nga ndumaze ngenda tandika nazino wamanya engero ziri bbiri zokka ndyoka ensingule ntandika ensonga ezandeese olugero lusooka fe ngaffe abaganda tugamba nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo ekivunulwa nti nti amaanyi tegalya nti omuntu gyakoma okuba omugonvu tomunyoomanga nolowooza tena kyasobola kukola era kyekiwangaziza abantu abasinga obungi era bwetugambye nti ezenkanankana n'ebisiki nazo tezaaka ezenkanankana n'ebisiki nazo tezaaka watekeddwa okuba nga waliwo bwobanga onootera okukuma ekyoto obanga ogenda kukuma ekyoto naddala ebyaffe byefuto ebyaffe byabaddugavu okuŋŋaanya ogenda n'osenya enku okusenya enku abasinga obunyigwata kumoto okumanye nja kubanyumirako gye bujja eyo bw'okuŋŋaanya enku mubeera mu buli sayizi ey'oluku gye weetaaga okuba nti okola ki osenya so singa kyali bwe kityo nti singa tutereka enduli ennene zituketeka mu kyoto okuma naye nedda bwe tuba tukuma omuliro tutandika n'obuntuntu obutonotono okuma omuliro guno oguleeta okubumbujja ne bukwatisa enku enene n'ebisiki ne biryoka byaka muno tukuŋŋaanya obusubi tukunganya amasanso amatonotono amakalo bulungi nnyo ntukunganyizamu nebintu byetagisa netukuma omulio nga tukutandika negukwasa enkwenene enkwenene ezikwasa ebisiki ebisiki nebiroka bikwasa omulo tuloka tufumba so singa twali tukumisa bisiki bino ebinene omulio gwandibadde tigwaka obwava olugero lugamba nti ezenkanankana nebisiki tezaaka walina okubeerawo omu ebintu ebitono ebiddiŋŋana ebiddiŋŋana okutuusa okwasaganya ensonga zino so kati ku nsonga ezigena mu maaso mu uganda abantu bano abasirise temulooza nti basiri si basiri so mwenna bamemba paliamenti abali mu paliamenti ya uganda eno message njagala egende gye muli ng'ntandika n'ekigwalo gikyaleero ensonga eri bweki abasajja bano abatamanya ŋŋamba abatandise okuloota nga bali ku lusozi bakoola ennyimba ezinaabatwala ng'obudde bukyali jjukira weogobanga musajja munoolekanga mwezinaakuzo ekivunulwa nti nti buli wobanga olina ekintu ky'onyigiriza ennyo sooka weekube mu mutima nti kintu kino kinyigiriza tekisobola kutuuka kiseera nekirina ekyusiriza ku sipiidi nyekitwanako yoseti bahabula otabani wakalekezi eyaliko omukulembeze weggwanga nensega zinnammwe bwe mulowooza nti omuganda okusirika mu ssiru gyobeera nti endiga bwekoteka omuntu otemanya gyeraga ensonga zino mwandibadde mugenda mpola nnyo ku nsonga za mayiro y'ettaka oba ku ttaka erya mayiro mu buganda njala ategeeza mwena abampuliriza era abandaba nti ettaka lya mayiro liri mu buganda wokka teriri mu nsi liri mu uganda yonna omukulu omukuku navu gwengenda okuleeta okuva ekyannamukaka agenda tulambudde ensonga zino zonna era muzitegere obuvula obubuda olw'ensonga zino naye nga nze atandika n'ekigula lujgi njagala balambulira bwenti njala kubiriza omulanga ogutakungula eri bajjajjaffe ab'ebika eri ab'empya ab'emirukana b'emitima mwenna ng'obudde bukyali mbasaba n'obuwomefu ennamusa etuusa ku nnyooge ekitegeeza ki nti wowulira wuuli n'owulira emirere nga givuga tobuuza ki ekigenda okuddako mutere mwetegekere kubanga obudde bunaatera okudda gyebwava gwe tugambye nti dawudi ddebuddo ngaobudde obudde buddo butuuse kitegeeza ki mutandike okutegeeza bazzukulu bammwe bazambalire kubanga abatamanya ŋŋamba baagala kusukka balina okukoma tugamba nti bwobanga onyuma omusajja gwogoba emisinde omulekeranga mwezi n'akuzza abakulu bebika njagala bategeeza mutandike okutegeeza bazzukulu bammwe bazambalire ku mugongo basajja bakabaka bamasaza mutandike okutegeeza abantu bonna bali masaza ga buganda bazambalire ku mugongo mwenna baminisita bemengo mutandike okutegeeza abasajja bakabaka nabazaala bakabaka batandike okuwagala ebyetagisa okuwagala kubanga bana abasajja bagala tandika tukwate wasinga okuba okuluma tetugenda kuyomba nabo naye bifo nga tetunatuuka eyo kubanga tetunatuka kukimbakimba kutuka mukawo eyo ngera tegeeza yusufu tamasamutano wakalekezeeko omukulembeze gwanga mukyalawo mama sasini genetikembabazi minisita wabyettaka gomwataddewo omusajja omuwumbatuutu alowooza mu musajja muganda tukimanyirunye kubanga ye kenyini mukama wama bakozesa yatugamba nti abantu bangi beri mbisi muganda nga balina n'amannya amaganda tuuza nti baganda ekiki si baganda mukulu mayanja eyeeyita omuganda minisita w'ettaka tukimanyi bulungi nnyo obuwuuna obuddo toli musajja muganda kubanga teri muganda azimbagateteri muganda azimbagatenanga ndi muto ya buleega n'ataliko okwogera mafuukule ng'abwogerera agwogerera awo bennyini abaamuyonsa abaamubutuza n'atuka okuba ng'abogerera mafuukule taliyo tukimanyi bulungi mu nsi gyamwe gye bajjamu gye babaleetamu kujooga nakutandika kujoogajooga abantu aba bakuzi aba batuuse awo okubafuula nti basi tutegeera bulungi nnyo tuli bantu bakulu era tutegeera mukulu mayanja omuwazimba gatinanga endibota y'obulenda gye batannasala ebigambo byogera bikendeeze kubanga eno buganda lwazi buli alwekonako yaavaawo bamagulu beeru bagezaako bujja obwalima abakulembeze ne bajja bagezaako okugujjawo baalema kati naawe kennyini eyita omusajja omuganda atandise okulogoota n'emisana ng'otambula mu kkubo booda zijja kukuba ofiire bwerere mu firimu kubanga bano abasajja otuna tubatwala ngenda bigisibufundize gwe kennyini bwe tusobola okukwata bembeoko ojja kitegeera nti abasajja bakuba ng'obudde bukugenzeeko gwe nkutegereza ng'obudde bukyali kati ngente ku bamemba ba paliamenti akanyoomonyoomo akakunyomesa asula mu njuyo ng'ate yakubiddamu mu bodamya kitegeeza nti mutandise okuva ku mulamwa enteekateeka namutayiika yosefebasomzenwakalikizeeko omukulembeze weggwanga ne famire gye batandise okuleeta balaika bamanyira bumanyiri ensonga eri etya ensonga eri ti omukulu ono uganda emusinga emyaka buganda emusinga emyaka naye olwokuba nti balina efutwa efutwa efuga bbi n'akamanyiro akasumagizo yeyalira nti wanatuuka mbudi agenda kukolamu ki munange obuganda buno buluma abantu bangi nnyo era n'olulimi lwe ntwogera luma abantu bangi naddala abaseddekezi abaava gye bavudde nga bazze babundabunda okutuuka omwaffe ekirungi nti ekisa kye tulina kye kituleetedde ebizibu bino sisinga si kisa ekyo twandibadde tukyali bulindaala ng'ensanafu gwetambula egaludde wetwogeredde essaawa zino eyaliko omukulembeze w'eggwanga anaatera okulembalemba agende ennyindo gye zirembekeramukoka yaleka asiga ensigo egamba nti ayagala kusanyawo buganda n'ettaka lya mayiro aliggyewo mukulu bamebe ba paliamenti mwenna omusajja ono yasooka n'akola eteekateeka n'ateekawo akakiiko ak'omutera gwe bayita kasale bamugemeire ne batambula obuganda bwonna okunoonyereza ku nkola y'ettaka na biki ebiriwo n'ekigendererwa eky'okuzuula ettaka lyabwe lyebaagwa likyaliyo liriwo ekkalo lisaana okuteekako abantu era ku bava bali bayisa etteeka erigamba nti omuntu yenna bw'ava gy'avudde asobola okusinzira omuntu w'abadde n'abeera mu myaka kkumi afuuka nnyini ttaka oba afuuka nannyini kituli w'baatudde ekyo nno kimenya amateeka kubanga omuggo oguba gwa nate emasusi gwe nalonda guba ojja okwefubikira ku ttaka ly'omuntu olwokuba tolisanzeeko kintu tekikufuula nti gwe nannyini yaba tekimumanyidde natandika okusomba baganda e bonna bonna abooluganda bakuna b'emikwano bonna n'abaleeta mu buganda okusinziira omu okulimirako n'okuteeka ente zaabwe ng'abakolera amateeka agabanguyiza okuba nti batwala ettaka tekimumalidde ettaka baliguze baagala oddimala mu buganda tubasiriikiridde okuba tubaganda ettaka lya buganda weri terisenguka tirina mipiira baagenda okulaba nga tekibamalidde bwe yateeka komishoni bamugemeerire yagenda okunoonyereza okumaliriza nge mugambye nti ekituufu ettaka lyona eriri muganda oba eri muganda lisaalalidde emikono gya gavumenti bube nga gavumenti erina obuyinza ku ttaka eryo ekyo yakumala komandation ala gimukwasa bulungi nnyo tekyamumalira tubadde tuli awo omukulu ono anaatera okukimbakimba era nga anaatera okuba nga awerekera bajjajjabe bajjajjabe gye bamusooka n'azuukuka ng'aloota n'alona minisita w'ettaka nga muyita omusajja omuganda atandika okukola ku nsonga z'ettaka tetufuddeeyo wabula tubasiza akasiiso era tubalaba mu nsonga zinenza ettaka mukulu yenna ali muganda ngaolimu ba paliament tukimanyi lunye nti mwenna ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi mulina amayumba ge mwazimba mu buganda mulinamu amataka mu buganda wadde temuli baganda mulinamu amayu mulinamu bizinensi mulinamu amasomero mulina mulimu kimutibula mu buganda ani yali azze nakugamba munange okola asobi okuzimba mu buganda ani yali akugambye nti sengula enyumba yo gitwale gyolina okubeera era baganda bameka abasanjwa mubitundu bina byeggwanga nga bazimbye baguza ebizinesi tebaliyo kubanga mwemulina ekyamo kyemuzimba so nga ate femutunyigiriza njagala buli muntu anagenda buli muntu anagenda ku lwaliiro lwa paliyamenti oba lwa seetesi njagala buli muntu yenna agenda kulwaliro lwa ssetesereze w'eggwanga kyetuyita paliyamenti ng'okinnambuka oyambadde obusuuti obwawula ebibanja mutandike okuteesa ku ttaka lya mailoland mugenda ddijja ku buganda lifuuke erya gavumenti nga tewaliwo bakuba ku mukono nze mbagamba nti mukalya nga kadda dda envunyo ogirira mu ntiko ekulinda mu kofini ng'oli obwomu n'ekulya ekikomando nga tewekyusiza buli ayimirira ku paliament buli ayimirira ku njulirwa ssetteserezo n'agamba mbu mailoland bagiggyewo weetegeka okusitula ennyumba yo gizza ewammwe weetegeka okusitula bizinesi yo gizza ewammwe kubanga tujja kuba tetukyana kyetuzirako kubanga mutukutte buli wamu wategeera mutukutte buli wamu wasembayo ekintu kyebayita mailoland temukimanyi bulungi nnyo mu muganda ye muntu asobola okujja n'otuulawo nga tebyakubuuza gyovudde n'ozimbawo n'okola bukyoyagala era ekyo kigenda maaso wabula mugenda kukwata ku mmandu sinsimbayo mbulamu bwomuganda ebyobufuzi mbikoze mutunyigiriza bukimu tikoze naye ekiyitibwa mailolandi baganda bange buli alinye ekigere ku lujjuliro lwa seteeserezo w'eggwanga gwe bayita paliamenti nga mugenda kuteesa ku mailolandi mutere musitula ennyumba zammwe enkoko zammwe n'embuziza mu muzizi wammwe bano abaganda abanabasigadde ano bana balonze akalwako tumanyi kyetugenda obeekolera kubanga tukimanyi bulungi nnyo ekimu kitegedde bulungi nnyo kubanga tukimanyi museveni yosefu wasemutani wakaleti bwolyanga okoye buganda ogibeeramu mm. situlako state house zombi ebbiri emu ogitwale wammwe enyakasula oba kiriruddawa emu ogitwale wammwe lwakituli ogiteekeyo ogije mu buganda situla paliament ogyeje mu buganda situla masettendekero gonna mugaje mu buganda mugende kubanga tewali yabayita mwajja buzimulinganga nkonge mumerera ku mazzi titwagala tumanyira akamanyira akasomagizi erera mulina okukakomya bw'owulirange ettaka lya mayiro landi likuluma nga liri mu buganda wokka nojjo oliteeseeko kirabika oyagala kukola okusembayo okulumba ku buganda ogirumbe bwogirumba ogiddemu omuntu mukulu tukutegeeza buganda terina buzibu na muntu gwebowoolyanga buganda ogikooya situlamu ebintu byo biwamwe ekisooka tulina munnayuganda ne famiro temuli bannayuganda mukoze buli kimu mutusse musibya abaana eggwanga mulyavuwaliza kati muzze ku ttaka ekizibu kiriwo ekiti Budi tesele za muwa musulozo nga mwuzita musulete ya usimugule takari ya Buganda Ukuliza Nga muko saba mpe mbiba mungacha lisipita maigari mengo Na mtinde takari ya Buganda nudu mara unibaliba guza Mugezo ukulaba nga nabaga matinua agula bia bia ansua Kukukwana mwe e eh, Tituwanga tu agula bia bia ansua E takari ya Buganda tilisipu kate ina mipia Ilani na weba za muvidi zimba kwa zini mune mbagaba Mwema ninyo kuzimba kutakari ya Buganda na diku la akula Nyete lisi nguka Nye mbagaba uliambule taka kubuganda Nga alibuze kuchukwana bimare ne Charles Peter Mayiga wasanya Mr. Arabi nga bayita Buganda Land Board mwagula mpewo kubanga Ssaabasajja Kabaka Roland mwenda mwenda mwenda mutu owokubiri alina ensiba alina ensiba ensiba biwandiiko eyiye n'ensayininga ku bitabo buli alina ettaka nga Ssaabasajja Kabaka we yali mpuuza oli wa ddembe ne wanga wafuna ettaka nga walifuna mu Buganda Land Board kiwalabe mali ne Charles Peter Mayiga nga bali kugulisa wagula mpewo amataka gona ge muzimbyeko estate ge muzimbyeko akeeri ge muzimbyeko omolo kati ekibaluma olwokuba nti mumanyi nti ettaka mwagula mpewo nga buganda ekitanegerako ediza ettaka eryo kati mwagala mujjeo mumayirolandi mube nga muli ku free hall mube nga muli ku ttaka ekyali kagenda kubuuza nga n'omuntu anaava gyavudde ajja anawukanya enjuki asobola okutuulaku ttaka lyonna nga tewali amubuuza bibuuzo mukakuniza akasembayo nga ngenda okuta omukulu ajja atubuulire ensonga eri bweti joseri kibaharota baisira mutano wakaleekyezi eyaliko omukulembeze w'eggwanga musajja munyalwanda awedde emirimu atonya ne mooli we Paul ne mukyala we Mama Tasi ne bakulembeze banne bonna ne bajja mu Uganda nga bajja bawunyeera ng'abakubiddwa ennyondo mu bigere nga tebirimu njala we batuuka okuba nga tubasenza wano kati batuwefuulidde tebajja okwota asinga nnyirimu etannama olugero olutukuza bulungi nnyo ku bintu ebigenda mu maaso mu Buganda njagala balaga akafirimu kano mukamanyira mukalabidde ebbanga ddene naye omwami ono bwe twamuwoola okumutuusa ku ssa lino ebyagala tusasulamu okuggyawo ettaka lya buganda ka video kano ke kalomo kamanyi bulungi nyo omwami ono yajja mu Buganda ne bamuwa ekika ne bamwalira mu tekono omunagiro okuki okukiika mu muki mu lukiiko lwa Buganda kino tekimumalidde ate ayagala kusaanya omukwano n'emirembe gye bamuwa mu Buganda teeka n'akatambi mukawulize bulungi nnyo ng'amwaniriza kati bayagala okujja abantu abamwaniriza kaako ayambibwawo abasaka bambaza pulezidenti busuuki olukiiko luno yoyo sirwajja okwota asinga nyinemu entanama bwe twamwaniriza okumubudaabuda ate kati atwefuulidde atufuukidde akayinjamu nga tewayagala okujjayo ttaka lya mailoland eyo no sigenda kulandaga akakojo kali bwe kati olw'okuba nti bano abasajja mu bufuzi obwali bafuga buli bawamba baagala kuwamba obuwambi yensonga lwaki basindika abanyalala okuva mu kintu kyonna gye bali okujja okubeera mu buganda nga bali ku mataka agataaliko bantu naye nga ga buganda gamba ngaemuwende gamba ngaenakasongola mubitundu byemasaka mu bitundu byonna byonna byonna bimanyi kwessa nebitundu ebitundu byawa eryekayunga buganda yona bagimambire ngaataddeko abanyolanda bajja nente okumamirako wepona webasomba emisana nekiri okuyingira ku ttaka kati bano ekyabakozesa etteeka nti omuntu wamala emyaka kumi ku ttaka afuuka nyiniryo oba alerako n'obuvunanyizibwa kubanga bakimanyi abantu bona ebaleeta si baganda si banda uganda ate kati bakikola nti buno omala emyaka kumi ku ttaka oba olina obuyinza ku ttaka eryo bakikola bakimanyi nti bayingiza banyalwanda bannaabwe nga batufuukidde kagumba wegoge esawa zino esuwaayo muziraba zonna tuzira bulungi nnyo naye ndowooza omwami ono yandibadde abaako ne waakoma olw'ensonga nti sirwajja okwota bw'oba oyagala okusinga nyirimu entannamo wandibadde weewumuzaako wetwogerera essaawa zino njala kubaleetera omukenkufu okuva ekyannamukaaka saalongo gamulenga ejja abeeko ensonga zino zagenda otubuulirako ku nsonga ezikwatagana ebintu by'ettaka n'obuvuna obuddo mulyoke mumanyi obuganda ebutuuse n'abantu abaafuna ettaka erya mailoland nakati kuba nti bajjajja bali kumi wawaliri era bo bakambunyo tebaagala kumanya muntu n'omu yadde asobola kuba nti asanyira ku ttaka lya mailoland saala ogugabulengeja okuva ekyannamukaakasibo nkulamusiza ensi ekulindiridde oyanjula ensonga zino nesibo osanyusa nyo okukuwuliza ndi laudand kirya oli laudand kirya ensi ekuwulira osanyusa nnyo okuwuliriza uh, okubeera nga ompadde omwaganyi onakubaka olwaleero okunnyonnyola obuganda n'abo abali ku ttaka lya buganda n'abali mu uganda kubanga nga sinaba kwogera kintu kyonna kino mpaawo atali kaaba ebintu ebituuka mu buganda kati ebiri mu buganda bye batubonyaabonya bye baagala okukola baagala bisooke mu buganda naawe ali eyo ali ebunyolo ali ettoolo ali essoloti ali mwankole ali eramwo bijja kutuukako ebintu bino ebyamataka ebyettaka bino ebizibu bino byaviira ddala mabega naye kati tusinga abasawo tosobola kujjanjaba kisolo nga tozudde bulwadde bwavuddebwa obukwata ekisolo kino n'olwekyo ndowooza katusooke tunyonyola abantu bategeere obuzibu bwavaawa obuzibu buno bwava abazungu bwe bajja mu afrika oba bwe batuuka mu buganda abazungu bayagala okutwala ettaka lyaffe bayita mu lukwesukwesu tebakola baali tebagala kutwala ttaka lino nga balitwala n'amaanyi baali bagala kulitwala mumu mumagezi gezi mpulirikika sebo abantu bakulira sebo kakati ebintu bino biwandi byaviira ddala mu mwaka ogwa lukumi mu olwenda sigenda kunyonyola mu myaka giri egyemabega egya kinana mu ena egyamwanga naye katutuuke ku kinyusi omwaka endagaano eyakolebwa mu mwaka gwa lukumi mu lwenda endagaano eyakolebwa mu mwaka gwa lukumi mu lwenda abazungu bwe bajja baagamba nti baagala batuterekere ettaka eryo baagala batereka ettaka eryo nga bali terekera buganda abazimu ne bagamba nti kale katutereka ettaka lino naye ojjukira mu byafaayo by'ensi abafalansa n'abangereza baali tebakwatagana kati abafalansa ne babbirako omukungu wa buganda eyayitibwanga mugwanya stanislas mugwanya ne bamugaa nti mubeere bagezi ngaobwana bw'enkoko nti abangereza bagenda kubabba ettaka bagenda kulitwala kati stanislas mugwanya n'olukiiko bajjajjaffe abaaliwo abaali abagezi ne bagamba abangereza ne babagamba nti oke ettaka mwagala kulitereka muliterekera abaana ba buganda naye kana akawaayiro mukati ekimu nti ettaka limutereka tuliterekera abaana ba buganda abaliddawo akawaayiro ako mwikali abaana ba buganda abaliddawo gwe lumbuye mwoli nze mwen kamulegeya mwali buli muntu nyosibuga mwali abaana ba buganda okuvira ddala muwaako ogwo gwalikuyiwa olwena paka kati abaana ba buganda tiwalimu kagame timwalimu yoseri timanya tibayisibwa byakoze bitya timwalimu tinyesusa timwalimu ani endagaano bagisayininga bweri abantu abasayininga endagaano eyo nabo njaba kumenyera obawulire endagaano neekitibwako omukono endagaano weeri era lukumi mu lwenda bwena olukiiko lwa buganda lwasalawo nti tewali kugula ttaka pamanenti mu buganda tewali kugula ttaka pamanenti mu buganda ettaka tulyazika bwazisi emyaka kyenda mumwena liggwaako ng'ettaka eyo likola ki ettaka liddira nannyiniryo eryobuganda kakati nze ngenda nensekka nensekerera abasajja bana bamanyiira buganda nti mumanyiira buganda timumanyi nti bino ebiwandiiko gyebiri ebiwandiiko n'endagaano weeri era bwe bamenya endagaano eyo ekyokukola tukimanyi ngenda kiwabuulira kati ekyokukola tukimanyi nga mumaze okunyonyola ensonga zino ekyokukola rules. Não, cara, isso nunca vá mais maus. ebyenzanyisa wa Uganda about ate nga naye kitale bamusinza businza mu buganda eyeyita frank gakyumba njagala mumpere message alekere awo okusinikira ebinnyo mu buganda ate nga bakyaza mukyali engeri gyosibuka ekyannamukaaka ndowooza oliranye kumpi newaawe mumpere message omwami oyo ategere amanye waakoma nti ekintu kyavuga kikyamu mumpere obubaka ngaofundike Kubanga Museveni tetugenda mukkiriza and we won't allow him. balina muggoya neffumu mon dieu. kiddamu oba ekigambo ekyo wakiwulira louda and clear tetugenda kuba na masi kibala abasajja kabaka abeewo okujjako ngaolina ekibuuzo ekirala kyombuuza tujjakkomawo nate olulala tunyonyole abantu akawombo n'akagga okuviira ddala mwaka gwa lukumi okuviira ddala mwaka gwa kinaana mwena kinaana mwena before mwenda hmm. eriri amataka ga buganda gye gawambibwa weewaawo sebo tweyanziza obubaka obwo sirina kibuuzo kyengenda kukuddiramu ate bwenzira mu bigambo bombi ambyonoonye omuganda omutuufu agamba nti nkole mpoomye nalunga yagoya amayuuni bayagala okwebaza nnyo saalo ngaogamulengejja muzukulu wagamulengejja ekyannamukaaka obubaka buno mukama akutukumire nempooza bajjajjabo zekkingirize osobole okuwangaala mukama akutukumire olunaku olungi atakubira mpeera kusula bulungi weewaawo bayise weewaawo sebu ah. weewaawo sebu weewaawo weewaawo ah. weewaawo bannange oyo abadde saala okugabulengejja muzibu wa gamulengejja okuva ekyannamukaaka gwe tubaddeko naye olwaleero ah, katulabe watufune wano omuntu omu funa n'omukubi omu yekka yekka tuwunzike puroguraamu eno tugende tukole ebirala kubanga nina obudde butono nnyo onongera muwa eddakiika nga ttaano zokka then tulyoke tugende ntundikire uh, programu eno hello hello yesibo eh, je waliko mkulu sibo habari gani niko mzuri sana kwako ah sina maneno hata nimemsikia mheshimiwa mm -hmm. vile amesema mm niko na yeye kabisa, lakini mi nataka kuambia Waganda mm -hmm. wajitairishe saa hii kwa sababu siku ambao parliament itatoa hiyo sheria ya kuchukua shamba zao mm -hmm. hiyo ndio mwisho. Kila mtu anafaa aamuke, watoke kwenye nyumba, kila mtu afanye kile anaweza maskari msiwaogope, wako na bunduki. Watu kumi mnashika mtu mmoja, bunduki mnaichukua. Watu kumi mnachukua bunduki, mnachukua bunduki basi. Hatutaki kununua mabunduki, hizo bunduki zao zenyewe ndio tutatumia. Asante sana ndugu yangu, hivyo ndio mi naona. Asante sana, asante. Mungu akubarikie. right nakola baka katona abachadde mukirizo okugenda kwange kuno ensoaso etayanula yirege engalabi obubaka mbuwulidde nga nfundikira mubufunze entegeeza bamemba ba paliamenti bwenna abanajja ku fulo ya paliamenti nga mugenda okuteesa ku nsonga za buganda ezamayiro akenda mukikola mumanyi nti enjuyi zammwe mumaze zisengula oba mubuganda muvuddemu kubanga buli mba paliamenti baga ovudde koboko mulina poloti mu buganda mulina enju mu buganda mulinamu bizinesi mugenderere nga muteesa ku nsonga za buganda ebaleeta etteeka eryo liteesaako buli muntu fuluma paliamenti olanya ne babbi banne baliise naye meba paliamenti ena agenda okusu agenda okuzunza obukooti n'obusaati ne busikaati obutawera muteesa ku nsonga za mailolandi mu buganda mujja kwetyabira akalimu obuuka mujja kweyira ensanafu mu mbugo kyemutajja kusobola kusitula kino kibagamba paliyamenti ya uganda temugeza nemugeza mubaletedde simanyi biri yokuteesa ku mailoland temukirooza nako wadde okukisinyaako mumuleke nga ye mwamanyi nti amaanyi amangi amaanyi amaanyi gamala ebita mumuleke ajja ayisa etteeka eryo nga ye nga ye eyaliko omukulembeze weggwanga sotosemtonowaka tekabageza tekabatanda nemuleeta etteeka muli bisikasinako mu paliyamenti otherwise mwenna nabujjajja mujja genda nga nabugisi bufungise kubanga tubalinze tubalinze ekyo kyonki bagamba ekya mailoland kiri mu buganda wokka kitegeeza bodiskasinga mailoland oba otatinze buganda direct ngenda kusaba mwenna abantu ba buganda buli omukyali mutandike okwetegeka nga obudde bukyali kubanga kuno kubako tujja ku bulamu bwaffe mujjukire nti katonda ku nsi bintu byatuwaako atuwa ettaka kwetulimira emmere kwetuzinga enju zaffe oba empya zaffe netwebakamu kwe tukulikira abazzukulu ate kwe tuwunzikibwa nga tuvudde mu nsi eno ne tuwangalira mu ttaka omwo bazzukulu baffe batusomako nti yali jjajjange gundi jjajjange gundi okutuusa ensi katonda lwaliwunzika kati akugoba ku ttaka ayagala okujja ku ttaka kiba kitegeeza akujjako obuwangwa akujjako obwannanyini akujjako okulya akujjako obulombolombo nennono so nno bannange njala kufundikira olunaku lwaleero mbategeeze nti njala kwagaliza sabasajja amatikkira amalungi era njagala tube nga tulibekeneemu nnyo okuba ntwetegereza ensonga zonna nga bwe zigenda ennaku zomwezi abiri musanvu amatikira agenda kubeerayo genda kubeera mu sazere ly'e masaka tulinde twetegereze twetegereze bulungi nnyo ensonga zonna nga bwe zitambula nja kusaba media kampany zonna eziba ziteekeddwa omu tulage ekifaananyi kituufu ekyomutaana tumwetegereze tumwote bulio ebyokumuteekamu kala ebiri ezitategerekeka ebyo tetubyagala nfunyako ko information nti abakungu abakwataganye ebyokwendebesa basajja kabaka muganya abamba okubeera ku mukolo ogwo tetumanyi kigendererwa ki tukimanyi mnye nti amaje agakumasa basajja makyamu si baganda nkimanyiko nti babegako mwali muteesetese omuteekamu kabenje kati simanyi kikemuteese okuba tekuli bambowa mufuge buvuzi omuntu omutwala gimwagala ensonga yonna bweneegwa ku mutanda waffe nga muganya abambuwa okumugubira ogenda omukuuma kitegeeza mwena kimukuumye mr ara gye wasanya kalo kyali sipita mayiga nkulabula ne sikulabula asembayo wenga omuntu ovunanyizibwa ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi munsonga etuuka mu buganda naye wegendeze ne babbi bannammwe banna nga atali okutambula kusibira yamenvu nange mukkirize nge nempumuza engalabi yange ngaobudde bukyali tujja kusinkana kulunaku lwejja kubeera lwakusatu mukawa wanaabakkiriza kulwokusatu enyenda okuddamu okubeera ku layo kuno nyenda kuwumulamamakanokitera balaza n'olwokubiri tujja kusinkana kulwokusatu mukawa wanaaba yagadde naye nga kati sawa zino sagala muntu aŋŋamba nti ate ngaobuze ku layivu sima ebiki bikino ngendako wamu ebbeetu lya nnaku bbiri lwonaku olwenkya olwebbalaza n'olwokubiri then nja kudda ku lwokusatu mbasaabusabira obuwombeefu mundeke ngende mpumulemu okkomba muzeemu engalabi ate namwe nga mwetegereza ebintu bigenda mu maaso ku social media muve ku divergion muve ku bintu ebiteeketeeke ebibabuzaabuza kubanga njagala bba buli ekigambo kimu nga nfundikira museveni ekintu kyasinga okukola era n'omuntu akola divergion omusasula sente empya neekadde mbuuza lwaki bwewabaawo ekintu kyona kinene okuba mu ggwanga nga baleeta diversion nga babajjako ku kintu ebbane mulowooza omuntu akola diversion nozipanga musajja afuna ssente omukazi afuna ssente empya nekane kubanga buli naku aleetayo diversion empya okubajja ku mulamwa tv radio stations ekampala kyeikola weewuunye ani asasulira diversioni zino era ani ali mu nteekateeka ekola diversioni zino ziri well facilitated and well planned by the state okubajja ku mulamwa ekintu kyemulina okugobera kunoonya victoria yaffe kusaba abaana baffe bali mu makomera ebintu byettaka babivireko tebageza kubiteesaako ezonna zonna zonna programu ziri ku tv ezibuzabuza ezo divergion omuntu azitegeka ne musitekyawusi asasula ensimbi empya nenkadde n'okubuzabuza okuteeka mwola n'ekisibu so temugoberera divergion musigale ku mulamwa twagala victoria yaffe okuta abasire of mailoland twagala kulaba ssaabasajja kabaka na buli kimuga kitambula bulungi nnyo omukulagi wa fulabula kyakulanyisa etamu yonna gyonikulamusizaako mukama akonkumi natakumi nampeera tusinkane ku lwokubiri olunaku olujja olwawiki ejja mwenna mbalamusizaako bagande mwenna bangoberera n'abampuliriza mwenna n'abagoberera peegi yange eno mushalinga epeegi eno abantu bagitegere kubanga jukira zonna peegi bazibaziba mpaka wetwataddewo eno eh, sijja kulwawo nnyo okujjako mubagamba mukama bankuumire sebasajja kabaka mukama kuume empewo eh, zabajajjamu zikingirize naye katonda namugereka yatondeka eggulu okutali mpaji akunkuumire ah, baganda bange mwenna bataata bamaama bakoge basinga mwenna abawanga ya mudaasita n'abayiwaka mwenna balamusizaako mwebali kubeerayo mwebali kwagala struggle nkimanyi nti mwalina omufunemu enkenyera naye buli kimusujja kitulaga okirina okubeera kulwa katonda n'ensi yange mukama bankumi natakumi nampeera mwerama